Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Vlog. Dieses Mal sind wir hier in Güterfelde. Hier hatte ich schon mal eine Location angeguckt. Und jetzt geht's los. Wir drehen die fünfte Folge von Verstaubt sind die Gesichter. Dafür sind die Jungs aus Heidenheim und aus Thüringen extra äh, hier nach ähm, Umland Berlin gekommen. Und wir wollen, wie gesagt, äh, die fünfte Folge drehen und das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache, weil wir sehr, sehr viel äh, in Bewegung gebracht haben, um das hier zu realisieren und viele coole Leute dabei haben werden und äh, will mich gar nicht so lange mit dem Intro aufhalten. Viel Spaß bei den Impressionen. Ähm, ich hoffe, es macht euch Spaß. Das Ganze wird wahrscheinlich in drei Teilen kommen. Ähm, heute ist der Vorbereitungstag, dann äh, morgen der erste Drehtag und übermorgen der zweite und letzte Drehtag. Und ähm, naja, viel Spaß. Diamantes sind beides. Hey, ne? das geht doch voll klar, oder nicht? Also ich finde das gut. Wenn wir das 5 Sekunden drin lassen, ist doch gut, oder? Ja. Nicht? ja. <laughs> Doch, ich finde es gut. Das ist Und los! Los! Abzeichen wird nicht verliehen. Was? In so einem saumäßigen Aufzug? Wollen Sie ein Abzeichen von Leutnant Lischewski entgegennehmen? Ah, komm her. Action! Also ihr stürmt jetzt frontal in die, in die Bude rein. Okay, alles klar? Ja, ein bisschen weiter weg, also oder ich bin, es passt schon. Alles gut. Auf unterwegs, ne? Bereit? Und Action! Cut. Warte mal, ähm, hat er der Holmer jetzt gelebt oder war das Gefallen für Mutter Russland за Сталина. Hier haben wir eine Ausführung einer M36 Offiziersfeldduse. bist du bereit? Mhm. Gut. Und Feuer. Wer er ist, was er vorstellt, also was, was er darstellt, meine ich.